Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Banglo mewah dan besar merupakan idaman semua orang di dunia. Namun okay. setiap kemewahan pasti mempunyai nilainya tersendiri. Mm -hmm. Di sini terdapat 5 banglo termahal di Malaysia untuk dijual. Wow. Jangan lupa guys, subscribe. Sekiranya anda meminati konten-konten cara trading di Bursa Malaysia dan Forex, boleh subscribe pada channel Jamil Baharum. Channel ini banyak memuat naik kejayaan beliau dalam hadiahkan isteri kereta RM300,000 dan pernah wow. membuat challenge RM50,000 bersama Choki dan Syafat. Ingin tahu lebih lanjut, tekan link di bawah. Nombor 5. Banglo Bangi Golf Resort Terdapat sebuah banglo mewah wow. yang terletak di puncak tertinggi di Bangi Golf Resort yang mempunyai pemandangan padang golf yang luas dan cantik. Wow. Banglo ini dijual dengan harga 7.9 juta ringgit dan bercirikan gaya Eropah Wee. dan turut dihiasi dengan pelbagai kalau kalau kita lihat tadi luarnya aja guys ya kita lihat seperti ini nih wow keren banget asli ini keren banget dan mungkin perlu banyak orang untuk membersihkan ya di setiap sudutnya. Gaya Eropah dan wow. turut dihiasi dengan pelbagai ukiran-ukiran yang unik. Bangau ini juga mempunyai tanahnya sendiri dengan keluasan 10,000 kaki persegi. Rumah wow. ini memiliki 8 bilik dan Wih. 9 bilik air dan terdapat juga ruang jacuzzi. Mantap. Wow. Nombor 4, Banglo Kuala Lumpur 8.8 juta. Banglo ini terletak di atas bukit Century Park Kuala Lumpur yang memberikan pemandangan yang luas ibu kota dari balkoni rumah. Ruang okay. tamu rumah ini berada di tingkat bawah dan memberikan suasana yang luas disebabkan oh, mempunyai siling rumah yang tinggi. Banglo ini merupakan banglo empat tingkat yang dilengkapi dengan lift dan mempunyai keluasan rumah sebanyak 7,900 kaki persegi. Okay. Tingkat kedua kediaman ini adalah kawasan ruang tamu dan ruang makan dengan Ooh. konsep oh. moden yang boleh memuatkan 10 hingga 12 orang pada satu masa. Banglo Mantap ini mempunyai tujuh bilik tidur dan enam bilik mandi. Setiap ruang di kediaman yeah. ini menggunakan konsep urban moden yang mana konsep tersebut memanfaatkan semaksimal mungkin ruang yang ada tetapi tetap mengekalkan konsep kemewahan bagus, pada tingkat bagus. pertama menempatkan bagus, tempat letak kereta dan kolam renang infinity dengan pemandangan Woo! luas bandar Kuala Lumpur. Banglo ah. ini mempunyai kedudukan yang strategik iaitu Gila. 9km ke KLCC Ay, dekat dan ya. ia ya. dijual dengan harga 8.8 juta ringgit. 8.8 juta guys. keren sih asli mewah banget nomor 3 Banglo Damansara 9 juta Oh. Banglo tiga tingkat ini terletak di Country Height Damansara dan sesuai untuk keluarga Alright. yang besar kerana banglo ini boleh memuatkan 10 atau lebih ahli keluarga di bawah satu bumbung. Yelah. Kediaman ini berkeluasan 11,000 kaki persegi yang mempunyai wow. lebih kurang 10 bilik tidur dan 9 bilik mandi serta dua ruang tamu. Pada hadapan rumah terdapat ruang simpanan kereta yang boleh memuatkan tujuh kenderaan dan pada sekitar halaman rumah juga terdapat taman yang dilengkapi kolam dengan juga. kolam renang. Di sini wow. sebuah keluarga dapat menikmati ruang indoor dan outdoor dan terdapat juga taman vertikal yang boleh menempatkan pokok kegemaran anda. Apabila memasuki banglo ini, anda akan terpegun dengan keluasannya disebabkan mempunyai siling yang tinggi. Reka bentuknya oh. yang menggunakan kaca besar menjadikan wow. banglo ini mesra alam dan penghuni boleh menikmati udara segar dari taman vertikal dalam rumah. Pada tingkat pertama menempatkan Yelah. ruang keluarga yang juga memberikan suasana yang luas dan tenang disebabkan penggunaan oh. banyak tingkap kaca di sepanjang dinding banglo. Konsep ruang yang luas ini Bagus bersambung sehingga ke dapur utama menambahkan lagi ketenangan sewaktu menikmati juada. Bersebelahan ruang makan terdapat ruang patio outdoor yang luas. Patio Reka apa eh? bentuk eh? tangga yang bertemakan open riser staircase dengan gabungan tingkap kaca yang tinggi menjadikan ruang kediaman kelihatan lebih besar. Dekat ketiga pula terdapat ruang hiburan yang dilengkapi dengan televisyen serta set permainan video dan wow. memuatkan satu bilik tidur utama yang mempunyai ruang tamunya sendiri serta Ui. lima bilik tidur yang lain. Menurut Malaysia Property Mantap. TV, rumah ini di dijual pada harga 9 juta ringgit. 9 Nombor 2, Banglo Bali 10 juta. Kediaman mewah dua tingkat setengah ini bersebelahan padang golf di Tropicana Indah Damansara. Banglo ini menggunakan Uduh, konsep Sara, Bali dengan kawasan tanah 14,000 ya. kaki persegi. Banglo ini dilengkapi dengan tujuh bilik tidur, okay. bilik gym, bilik tayangan dan kolam renang. Juga. Lokasi kolam renang di tengah-tengah banglo dan ruang tamu bersebelahannya guys. dapat memberikan suasana yang mendamaikan. Setiap okay. ruang di dalam kediaman ini dipenuhi dengan lantai dari kayu padu seperti kayu berlian tiga bilik tidur utama bangun ini keren memiliki banget, pemandangan padang golf gitu. yang luas, koridor yang terdapat di tingkat dua menyambungkan gitu. gym dan dua bilik tetamu. Terdapat juga ruang hiburan keluarga di basement bersebelahan kolam renang. Menurut Malaysia Property TV, oh, bangun rusak ini dijual dengan guys. harga 10 juta ringgit. Nombor satu, okay. Banglo Country Height Taman Sara 19 juta 19 juta Banglo terhal ini mempunyai keluasan sebanyak 12,000 kaki persegi Wow luas banget Country Height Damansara. Ruang masuk banglo ini menuju ke ruang tamu formal yang memberikan suasana yang luas dengan kehijauan alam dengan konsep rumah yang berkaca. Apa yang menarik, banglo ini memiliki sistem automation yang dapat oh. mengawal segala sistem di rumah seperti lampu dan kedudukan langsir. Seterusnya, okay. jalan menuju ke ruang tamu menggunakan lantai berkaca yang mempunyai kolam oh, ikan koi di bawahnya. Ruang tamunya bersebelahan kolam renang dan mempunyai balkoni yang luas dengan pemandangan pokok-pokok yang yeah, tinggi. Tangga eh. di rumah ini dipenuhi rekaan moden e oh. lampu LED dan tingkat macam masuk kat eh, kan? Ruang snooker yang luas dan juga gym oh, indoor. Aduh, Selain keren itu, terdapat guys, juga asli. ruang teater dan bilik tidur mewah yang gila, bersambung gila, gila. dengan bilik airnya sendiri. Bilik tidur utama banglo ini menggunakan katil yang boleh berpusing 360 darjah mengikut kesukaan anda. Gila. <gasps> Bilik air utama pula mempunyai teknologi yang dapat membuatkan cermin menjadi kabus untuk memberi privasi kepada pemiliknya. Itu oh, sahaja video keren pada hari ini. Antara kelima-lima banglo di atas, jom komen banglo manakah yang hmm. anda minat dan berikan sebab sebabnya. Komen terbaik akan Amin pilih sebagai pemenang giveaway RM50. Wow, mantap. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi guys ya. Ya Allah, banglo termahal di Malaysia dan sampai harganya itu 19 juta ringgit. Itu berapa M ya guys ya? Aduh, ya Allah. Dan itu tadi kayak hmm, dan yang paling istilahnya mewah banget adalah yang pertama itu 19 juta dan di situ ada ketertarikan sangat-sangat besar saya di situ karena tempat tidur yang bisa berputar terus lantainya juga keren banget dan ada kolam balkoni dan lain sebagainya yang ah, viewnya alam seperti itu tapi yang yang tadi juga guys yang istilahnya 9 km aja ke KL itu juga uh, strategis seperti itu guys dan ya harus nabung berapa tahun kayak gitu guys ya kalau bukan sultan ini nggak bisa beli kayaknya ya. <laughs> Ya gimana menurut teman-teman sekalian silahkan komen di bawah ya Bang Lo yang mana yang teman-teman menjadi impian ataupun yang diinginkan oleh teman-teman sekalian silahkan komen ya Nah di sini kita akan uh, membaca komentar-komentar ya kan guys Siapa yang baca komen ini semoga koran dimurahkan rezeki. Amin. Kalau tak pernah duduk banglo dan mention eh, besar-besar mesti rasa nak memiliki rumah macam ni. Tapi malangnya rumah macam ni tak sesuai jadi kediaman harian. Hmm, banyak orang yang ada di rumah macam ni akan jual dan cari rumah yang sedang-sedang je. Jadi rumah hujung minggu untuk santai-santai buat majlis, lepak-lepak dengan kawan dan keluarga bolehlah. Ah, ha, nak main ten susah walau banyak mat. Iyalah, jadi macam nak benarkan, nak betulkan pipa air ataupun apa-apa pun kan susah sebab memang besarlah. Mestilah banglo yang pertama Betul InsyaAllah usaha doa sedekah InsyaAllah pasti boleh miliki Amin Tiada yang mustahil untuk dapat Iyalah. memang tak ada yang mustahil Tapi ha, kan ha, Macam tu lah kita tu ha, Sesuai daripada Apa nama tu Kedudukan kita lah macam tu kan ha, Usaha kita macam tu Ah kalau Allah mengizinkan, ah siapa tahu ada orang Malaysia call saya, ah ha, Cak Mujib ni ada rumah ha, buat acak. Ha, macam tu ada juga ya. <laughs> Semua kena dengan usaha memudahkan kita akan memiliki salah satu daripada lima rumah ni. Amin. Semoga saya juga bolehlah ha, membangun rumah yang semewah itu tadi ya. Nomor lima tu best. ah, harap tercapai impian nak memiliki banglo sendiri. Amin. Okey. Hmm, bagi saya asalkan ada rumah untuk berteduh dan bersyukur sangat-sangat sangat betul lah kan dalam kehidupan kita tu apapun yang kita dah miliki kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu taala jangan banyak menghayal ya kan ha jangan banyak bermimpi ha, bermimpi tu boleh tapi jangan terlalu banyak usaha usaha usaha kalau mimpi berarti kan tidur je kerja dia <laughs> Oke okay guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya teman-teman sekalian. Silahkan komen ya banglo yang mana yang kalian inginkan. Terus berdoa kepada Allah setelah itu diiringi dengan usaha. Semoga teman-teman semua apa yang dicita-citakan tercapai ya. Semoga usahanya lancar, semoga apa yang diinginkan tercapai dan yang terpenting adalah semoga teman-teman semua itu sehat selalu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala diberikan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat ya. Siapa yang ingin bangun rumah seperti ini di akhirat? Ah, pasti semua ingin ketika kita masuk surga kita mempunyai ya kan rumah semewah ini. Maka daripada itu banyak-banyaklah istilahnya berbuat kebaikan dan juga kebajikan. Oke, itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pemain undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.